Astăzi este despre a te odihni. Um, e foarte interesant că în Dex este a întrerupe o activitate pentru a căpăta energie și pare foarte asemănător cu somnul a te odihni. Pentru mine ieri nu a fost uh, somnul a mă odihni, a fost uh, a face o, câteva ore de improvizație cu câțiva oameni ca mine, adulți, și deși era trecut de 10 seara, mă simțeam relaxată și cu energie și zic, wow, mă simt așa odihnită. Și atunci uh, am fost inspirată de, de verbul ăsta, zic, de fapt eu mă odihnesc când, când improvizez. E foarte interesant uh, să găsești activitatea care, în timp ce îți face plăcere să o faci, uh, te și odihnește. Ciao!